une où habite papa et l'autre où habite mon père. C'est-à-dire que non seulement ce texte-là est piégé aussi, mais il est peut-être encore plus. De toute façon, pourquoi écrit-on son autobiographie Pour essayer de comprendre qui on est. All right. Why then bother to write an autobiography It's an attempt to understand who one is. Et pourquoi écrit-on des romans Exactement, je crois, pour la même raison. Why do people write novels? He thinks exactly for the same reason. Pourquoi est-ce que je me suis mis à écrire des romans Ça n'est pas mon métier, n'est-ce pas Why was he why did he come to write novels? It wasn't his his trade, his métier. Je, je, je n'ai pas appris à écrire des romans. J'ai appris les mathématiques, la biologie, et je suis un spécialiste des maladies des fruits tropicaux. Et, et tout d'un coup, à un âge assez avancé, après dix ans de ce métier, je quitte tout pour écrire des romans dont personne ne veut. After a, certain period of time, some, some 10 years of working at what he had been trained in, he left it to write novels that no one read. Pourquoi Pourquoi Probablement parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'ai besoin de répondre à la question qu'est-ce que c'est que le monde et qu'est-ce que je fais dans le monde C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est moi et qu'est-ce que je fais là He did it in all probability because there was a need to answer the question, what am, what am I? What shall I do in the world? What can I do in the world? Euh, qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que je fais là Ce sont en somme les questions fondamentales de la métaphysique. What is it and what am I doing in the world are, after all, fundamental metaphysical questions. Et il me semble que, écrivant quelque chose qu'on appelle autobiographie, je me trouve exactement devant la même question. Mais l'autobiographie est un genre, comme le roman, qui a ses lois. Et de même que j'ai dit que j'écrivais du nouveau roman parce qu'on m'a dit que mes livres ne respectaient pas la loi du roman, de même, il faudrait dire alors que Marguerite Duras ou moi, nous écrivons de la nouvelle autobiographie. roman Qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie traditionnelle C'est une tentative d'un homme vieillissant qui trouve que sa vie a été incertaine, de donner à cette vie une espèce de constitution ferme, décisive. What is a traditional autobiography? It's an attempt by a person getting on in years to look back at a life that uh, doesn't seem particularly fixed and come up with something firm, something clear. Un, vieux général qui euh, pense à toutes ces batailles mal gagnées ou mal perdues. An old general who thinks of all of his old battles badly won or badly lost. Se dit, moi je vais raconter ça. Et ça va être ferme et beau, comme une statue en bronze qu'on va pouvoir mettre sur la place de mon village. I'm going to tell the story, the old uh, general thinks, and it's going to be beautiful. It's going to be the kind of thing that be the equivalent of a bronze statue to place in the town square. Or, ce que j'appellerais alors nouvelle autobiographie, c'est quelque chose qui fonctionne de façon absolument différente. C'est-à-dire que dans l'autobiographie traditionnelle, il y a quelqu'un qui vous dit ce qu'il était. In you what he was. Voilà, j'étais comme ça. Ah. Et au contraire, ces auteurs du nouveau roman qui parlent de leur vie, c'est, ce sont des gens qui refusent absolument de s'immobiliser dans ce béton armé, n'est-ce pas? Uh, whereas these writers of, new autobiographies absolutely refuse to get caught up in that kind of and uh, that kind of armor and those kinds of trappings. Si je pense à mon existence, je me dis mais qu'est-ce que je peux en dire Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que bon Je ne sais pas ce que c'était. J'ai des fragments. Je revois des fragments. When I think about my life, I find myself wondering what is it I can say? What is it I can know? I find myself faced with fragments. Et ces fragments sont bizarres parce que ils sont comme dépourvus de sens. fragments they're strange because they exist without any sort of meaning. Par exemple, si je pense à mon grand-père, je vois une image de lui euh, déjà très vieux, je suis encore très jeune, un petit enfant, et il est à la porte du jardin et il a les mains comme ça sur l'arrière des hanches et il attend le facteur. When, for example, I think of my grandfather, I see an image of someone who's already very, very old. I'm very young. I see him at the gate of the garden, his hands in the back of his hips, waiting for the postman. Pourquoi est-ce que cette image m'est restée C'est comme sans raison. Why has this image remained? It's, it's as though I, I can't know. D'autre part, il y a des images encore plus bizarres, car je sais que je ne m'en souviens pas. Ce sont des choses qu'on m'a racontées. There are other images that I know for a fact I don't remember. They're things people have told me.